سي إذا البروفيسور طلع هون على الكاميرا آه اطلع هون اي نعم سي إذا البروفيسور but this professor is not like مقابلة بالعربي بس البداية بالعربي صدقني حيحبوها بالعربي يا حبيبي لخبوتا سي معكم البروفيسور بس هاد البروفيسور مو مثل البروفيسور اللي تعودتوا عليه أحلى منه بشوي يا شباب والله حطوا لنا هاللقطة بخطة وعثرات اليوم حنحكي عن جاري جاري الله يجركم من جاري من الآخر جاري مزعج من كتر الإزعاج الأسطح عندي بتهتز والاهتزازات هي بتسبب حركة بالأشياء حتى مسلسلي اللي مثلت فيه من إنتاج أي جي بيست ما عم أقدر أشوفه بهدوء تتخيلوا كمية الإزعاج وأنواعه كل أنواع الأصوات ماشي صريخ كل عام بقلبك إذا بتعرف تلعب شو اللعبة تكسير تطبيش دريل جنس للأرقام القياسية بيستاهلها جاري بأكتر جار مزعج بالحياة طفح الكيل عندي قررت اني رد له ولو جزء بسيط من الازعاج بس ما كان عندي غير خيار واحد عصاية الممسحة بصفة اني عايش بالدرجة الادنى فما عم بقدر ازعج اللي فوق خيارات محدودة لحد ما اجا يوم وخطر لي خطة سميتها خطة الناطور ناطور البناية هو شخص رغم بساطة شغله إلا أنه عنده سلطة ما لا موجودة عند أي حدا بكل البناية هاي السلطة ممكن تكون لصالحك تخيل معي ما عندك وزير بالشطرنج بسيطة جندي رغم بساطته إذا وصل عند ساحة العدو حتقدر ترجع الوزير لصفك تخيل معي هالجندي عشر ليرات وصلها على جيبة الناطور والسلطة هي بتصلك وهذا بالضبط اللي أنا عملته وصلتني السلطة هذا ما عاد سكت له وقتها يجيني اتصال هلا في الو انت البروفيسور روح لعني ناقشني انا لحظة قبل ما تفصل الخط الزبالة قدام باب بيت ابو محمود عن شو عم تحكي؟ عامل حالك ما بتعرف صح؟ بس انا بعرف بكل بساطة اعطيت 10 ليرات لناطور البناية واعطاني وصول لكاميرا المراقبة عندك ابو محمد الناطور ما غيره والله عرفان اخس بس وشفتك انك انت اللي عم تحط الزبالة قدام باب بيت ابو محمود كذاب ما عندك شيء مسكته من الايد اللي بتجعه خلال ال 24 ساعة الجاية إذا بسمع همسة إبرة اعتبر الفيديوهات صاروا عند أبو محمود وأنت بتعرف كتير منيح شو يعني ولاد أبو محمود إذا عرفوا أنك أنت اللي عم تحط الزبالة هنيك وقد أعذر من أنذر يا حوينة شبابي ومن بعدها الإزعاج راح للأبد لأنه جاري مزعج المنطقة هدول الجيران الجداد بس ما ما شو السيستم بس أنا بعرف كيف أعلمهم